The matte is super matte and color payoff is amazing. एक स्वाइप में आपको काफ़ी अच्छा कलर मिलता है एंड इट्स प्रिटी मैट Alright, so the next product that we're going to discuss is the Hydra toner. It is a refreshing toner and अगर आप देखें it's uh, transparent and good thing about this is that it is alcohol free. Majority of the uh, cosmetic products that we have is does have denatured alcohol. halal alcohol होता है उनमें बट दिस uh, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है टू अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स आपकी स्किन हो सकती है सेंसिटिव एक्सटेंसिवली तो उन्हें एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स नहीं रिकमेंड की जाती हैं so this is a very mild toner I would say because it this does not contain alcohol in any form इसके साथ साथ इस प्रोडक्ट में आपको विच हेजल एंड मेलो मिलेगा एंड उसमें वाइटमिन सी होता है which hazel is basically we can say उसमें सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं ठीक है and uh, it has estrogen benefits which mean के आपको टाइटन करेगा आपकी स्किन को एंड आपके पोर्स को टाइटन करेगा एंड टोन करेगा मेलो फ्लावर का एक्सट्रैक्ट जो मौजूद है इसमें ये कंफर्टिंग एंड बैलेंसिंग इफेक्ट देता है स्किन को एंड ये हाइड्रेट बहुत अच्छे से करेगा बाकी vitamin C is known for brightening the skin तो this is all in one toner again it is all for all skin types so it has not one benefit but many benefits for your skin इसको मैं टेक्सचर शो कर देती हूँ सिंपल कैप ओपन करेंगे हम सबसे पहले and then it has a hole in that बिल्कुल वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी बहुत रिफ्रेशिंग स्मेल है एंड इसको यूज़ करने का तरीका बता देती हूँ ऑल राइट सो इधर आप टिश्यू ले सकते हैं या आप कॉटन पैड ले सकते हैं मेरे पास अभी दोनों इस वक्त सॉरी टू से मौजूद नहीं है मैं नॉर्मल कॉटन से आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ तरीका सेम है आपने थोड़ा सा इस पर पोर करना है ठीक है until it's wet and simply अपने फेस पे आपने स्वाइप कर लेना है that's it and let it just खुद ही ये सूख जाएगा फौरन that's it you do not have to wash your toe या अपने हाथ से लगाने की जरूरत नहीं है यूज टिश्यू और कॉटन एंड दैट्स इट अभी थोड़ी देर जैसे ही सूख जाता है then you have to apply your next products okay the next product that we are going to use is the Optimals seeing is believing eye cream this is the advance range of this cream तो इसकी बहुत छोटी सी क्यूट सी बॉटल है एंड इसमें फिफ्टीन एम एल प्रोडक्ट मौजूद है जो कि आराम से four two six months use हो सकती है बिकॉज हम बहुत बारीक और बहुत छोटी सी प्रोडक्ट लेते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक आई पे एक टाइम पे कितनी प्रोडक्ट यूज होनी चाहिए दैट्स इट वन टाइम आपने सिर्फ इतनी प्रोडक्ट यूज़ करनी है ऑन वन आई एंड दूसरी आई पे आप इतनी यूज़ कर लें दैट्स इट ठीक है इसकी स्मेल पे बात करते हैं This again has a very refreshing smell. Not too harsh बहुत माइल्ड सी स्मेल है इसकी इसकी अगर हम ingredients पर बात करते हैं तो it has two to three basic ingredients जो कि हेल्प कर रहे हैं uh, for your अच्छा इसमें आपको ये है कि ये फ्री रेडिकल डैमेज जो होता है जिससे हमारे रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं तो उसको स्टॉप करने के लिए या उससे प्रोटेक्ट करने के लिए we have arctic rouge roots और एंटीऑक्सीडेंट जो इस केस में मौजूद है ये फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट uh, करेंगे जिसकी वजह से आपको रिंकल्स नहीं बनेंगे around the eye premature wrinkles बनना स्टार्ट हो जाते हैं from 20 to 23 plus age and इसमें एक प्लांट लाइक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट है जिसका नाम होता है हॉप्स हॉक्स जो है बेसिकली उसका एक्सट्रैक्ट डला हुआ है ये आपकी स्किन को सूद करती है अराउंड दी आई एरिया क्योंकि वो सिंस वो आई एरिया बहुत डेलिकेट होता है आ, साथ में इसके कैफीन मौजूद है जो कि अंडर आई की पफिनेस जो होती है उसको ख़त्म करता है सो डार्क सर्कल्स इससे रिमूव हो जाएंगे इजीली ठीक है साथ में पफिनेस रिमूव हो जाएगी एंड आपके आई एरिया को ब्राइटन करेगा एंड ये हाइड्रेट करेगा ये इजीली हम दे सकते हैं टू पीपल अराउंड 18 या फिर even 16 to 18 plus to easily 25 plus and उसके बाद हम ब्राइट सप्लाइन पे लेकर आ सकते हैं वरना स्टिल आप ये दे सकते हैं जिनको डार्क सर्कल्स का कंसर्न हो ठीक है लेकिन अगर एक्सट्रीम रिंकल्स आ जाते हैं किसी के तो फिर ऑब्वियसली आपको एंटीजिंग के साथ देनी होगी up is the uh, Hydra serum इसका प्रॉपर नेम है हाइड्रा मॉइस्चर बूस्टिंग सीरम ये ऑल स्किन टाइप्स है I love this product because it is very very refreshing and it has lot of different ingredients जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छा इफेक्ट देंगे if you use it in proper routine again Swedish natural ingredients मौजूद हैं इसके अंदर इसके अंदर ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट मौजूद है क्लाउडबेरी एक्सट्रैक्ट मौजूद है विटामिन सी मौजूद है विटामिन ई e मौजूद है ब्लूबेरी जो है ये सुपर चार्ज होता है एंटी से ये अगेन स्किन को डैमेजिंग फ्रॉम फ्री रेडिकल से बचाएगा और uh, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है क्लाउड बेरी जहाँ तक बात करते हैं हम ये एक सब आर्टिक वाइल्ड बेरी है ठीक है एंड ये बहुत ज़्यादा माना जाता है कि इसमें हाई लेवल जो है लविंग स्किन लविंग न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं ठीक है तो क्लाउड बेरी में वाइटामिन सी मौजूद होता है जो कि अगेन हमारी स्किन की रेडियंस को बूस्ट करता है और uh, बाकी इसके बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स हैं वाइटामिन सी के ब्राइटर लुक देता है मेलेन की प्रोटेक्शन को प्रोडक्शन जिससे हमारा स्पॉटिंग uh, हो सकती है फ्रेकल्स होते हैं या डैन होते हैं हमारी स्किन वो उससे रोकता है इसकी और अगेन आपको रेडियंट कॉम्प्लेक्शन देता है वाइटामिन सी वाइटामिन ई की जहाँ हम बात करते हैं ये अगेन हमें रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है एंड स्किन को इन्हांस करता है उसकी एबिलिटी को इन्हांस करता है कि वो मॉइस्चर को अपने अंदर रखे एक्सेप्ट के ड्राइनेस होती है या किसी भी टाइम हम पसीना जब हमारा निकलता है तो हम मॉइस्चर हमारा खोने लगते हैं हम विद टाइम तो विटामिन ई e जो है वो हेल्प करता है मॉइस्चर को रिटेन करने में so this serum is amazing इसके ऊपर कैप नहीं है बट ये लॉक होता है अगर क्लिक होगा एक एंड इस तरह ओपन हो जाएगा सिर्फ एक पम्प यूज़ होता है वंस टाइम यूज़ के लिए दिन में दो दफ़ा यूज़ होगा ये अगेन इसकी बहुत रिफ्रेशिंग स्मेल है एंड फुल फेस पे इतना सा अप्लाई करके आपने एब्जॉर्ब कर लेना ईजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो गया and very matte so serum के बाद हम अपनी मॉइस्चराइजेशन करते हैं and the first cream that we have is hydrating day cream this does not contain NP uh, sorry any uh, SPF in it तो ye easily aap use kar sakte hain uh, mattifying look milega aapko oily nahi karega skin ko और अगर आपको sunblock चाहिए है इसके ऊपर तो आप easily इसके ऊपर SPF लगा सकते हैं अच्छा इसकी जो seal थी वो मैंने already निकाली हुई है ये ऊपर चली गई है वरना ये sealed आएगी product इस तरह से ये used product है सो ये ऊपर तक फिल भी नहीं है ठीक है ऑल राइट अब देख लेते हैं हम कितनी एक वक्त में यूज करते हैं प्रोडक्ट इट ठीक है अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया इसके हम अगर इंग्रेडिएंट्स पे बात करते हैं तो इसमें रेड एलगी मौजूद है ब्राउन एलगी मौजूद है एंड इसमें मिनरल कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट ब्राउन एलगी में मिनरल कंपोनेंट्स होते हैं कैल्शियम पोटाशियम मैग्नीशियम होता है जो कि स्किन को वापस रिस्टोर करते हैं ठीक है रेड एलगी जो होती है बेसिकली डिहाइड्रेटेड स्किन को वापस से हाइड्रेट करती है और मॉइस्चर स्किन के अंदर होल्ड करती है ठीक है एक्वा uh, मिनरल्स मौजूद हैं इसमें जो कि अगेन हाइड्रेट करते हैं डिहाइड्रेटेड स्किन को एंड इसमें वाइटामिन सी मौजूद है जो कि स्किन को अगेन ब्राइटन करते हैं एंटी पोल्यूशन एक्टिव मौजूद है जो कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से आपको शील्ड करेंगे एंड जो पोल्यूशन में हम जितना हमारा आजकल जितनी भी सिटीज़न में शदीद पोल्यूशन होता है उससे आपको फिज़िकली शील्ड करेगी ये स्किन ये क्रीम जैसे आपने इसके अपनी स्किन के ऊपर एक नई स्किन की लेयर लगाई हुई है तो बाहर जाते हुए I would recommend always using day cream क्योंकि मेजॉरिटी हमारी ओयल क्रीम की डे क्रीम्स में एंटी पोल्यूशन एक्टिव मौजूद होता है and this is great for protection आप बात करते हैं कि uh, इसकी आप देख लें मैटिफाइड है ये बहुत एंड uh, मॉइस्चर और हाइड्रेशन देती है एक बड़ा मिसकनसेप्शन ये होता है लोगों में कि ऑयली स्किन को मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती है वो स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे आई थिंक पर्सनली कि ऑयली स्किन ईजीली यूज़ कर सकती है the quantity I have shown as all skin needs moisture oil आना फेस पे सीबम आना is a different thing then hydration Alright, the first product that we're going to talk first is about the Hydra Refreshing Gel Wash. It is for all skin types. इसकी फर्स्ट हम अगर इंग्रेडिएंट्स पे बात करते हैं तो it has lot of different ingredients जो कि स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है first of it has strawberry extract जो कि हमारी स्किन को ब्राइटन करती है और उसमें जो फ्रूट एसिड होता है वो हमारे पोर्स को अनब्लॉक करता है एंड स्मूदर लुक देता है इसके साथ साथ इसमें बर्डॉक रूट मौजूद है जो कि प्रोडक्शन ऑफ सीबम को रिड्यूस करता है ऑयल आने से रोकता है कम करेगा ऑयल फेस पे ये और शाइन फ्री कम्प्लेक्शन देगा ठीक है दूसरी थर्ड जो प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है जो कि सबसे वाजे भी है इसमें जो ग्लू आपको बीट्स की तरह शो हो रहे हैं that is almond oil beats and इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आलमंड ऑयल के almond oil is great for delaying ageing process और ये स्किन को बहुत शाइन एंड हेल्दियर लुक देता है not shine sorry healthier look देता है ग्लो देता है एंड आपकी स्किन को स्मूथ करता है so this is a good oil like आप रेगुलर रूटीन में अपनी इसे यूज़ कर सकते हैं एंड ये आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा लुक देगा अब हम अगर इसके टेक्सचर uh, पे बात करते हैं तो it is a very it is a soap free formula soap free formula का ये मतलब नहीं है कि ये झाग नहीं बनाएगा इट मींस कि इसमें सोप का जो एसेंस अलग से डाला जाता है जिससे झाग बनाया जाए वो मौजूद नहीं है it is a cleansing gel properly जो कि एलिमिनेट करता है इम्प्योरिटीज़ को आप देख सकते हैं इसमें ये आलमंड ऑयल का बीड दो आए हुए हैं एंड ओवरऑल इसका टेक्सचर नॉर्मल uh, जिस तरह फेस वॉश होता है बिल्कुल उसी तरीके से है और अब इसको मैं आपको दिखा देती हूँ अपने हैंड पे वॉश करके कि इसका झाग कैसे बनता है थोड़ा सा पानी लूँगी मैं अपने हैंड पे मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली थी और मैंने बहुत कम पानी लिया है इससे काफ़ी अच्छे से क्लेंजिंग हो सकती है ये काफ़ी अच्छे से इम्प्यूरिटीज़ को क्लीन करेगा मेकअप को अच्छे से साफ करेगा एंड पोर्स uh, के विदिन जाके आपकी अच्छी सी क्लेंजिंग हो सकती है and this will give you a very radiant complexion so I think this is a very good range right so the next product we have in our range is optimals hydra night cream this is nourishing night cream सारी ही नाइट क्रीम्स नरिशिंग होती हैं अगेन इसमें वही सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो कि डे क्रीम में थी except for the anti pollution active क्योंकि नाइट के टाइम पे हमारा बाहर निकलना नहीं होता बल्कि हमें अपनी स्किन को नरिश करना होता है सुबह में जितनी हमारी स्किन ने सफ़र किया होता है उससे वापस उसे रिप्लेनिश करना होता है विच मीन्स कि इसको वापस से रिस्टोर करना होता है हमने अपनी स्किन को तो इसमें वेट एल्गी मौजूद है जो कि हाइड्रेट हाइड्रेशन देती है स्किन में एंड होल्ड करती है मॉइस्चर को साथ ही साथ इसमें ब्राउन एल्गी मौजूद है जो कि मिनरल कॉम्पोनेंट्स रखती है calcium potassium magnesium and skin को रिस्टोर करती है ठीक है एक्वा मिनरल्स हैं जो कि अगेन हाइड्रेट करेगी स्किन को वाइटामिन ई e है जो कि फ्री रेडिकल डैमेज से कॉम्बैट करती है ठीक है फ्री रेडिकल डैमेज वही होता है जो हमारी सन की वजह से होता है यूवी रेस की वजह से होता है जिसकी वजह से हमारी एंटी एजिंग होना सॉरी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है तो वाइटामिन ई e जो है उससे कॉम्बैट करती है ड्यूरिंग द नाइट तो this is a good night cream इसकी अगर हम बात करते हैं अगेन पैकेजिंग पे तो इसके ऊपर भी सील होगी वो उतरेगी एंड इसके ऊपर तक प्रोडक्ट होती है कितनी पॉइंट इसकी काफ़ी बहुत स्मूथ सी लुक है इसकी ऑल राइट right. हमने इतनी सी एक रात में यूज़ करनी होती है product that's it on full face ठीक है इसको आप अच्छे से मॉइस्चराइज करें ये काफ़ी लाइट वेट प्रोडक्ट है इसकी नाइट क्रीम मुझे और इवन सीरम भी बहुत लाइट वेट था इसका सो दिस इज़ ग्रेट आराम से आपने मॉइस्चराइज करना है ऑल्सो इसके ऊपर मैंने सारी प्रोडक्ट्स बार बार ऊपर ऊपर ले करती जा रही हूँ तो ये शायद ना सही दिखे मैं दूसरे हैंड पे करके दिखा very matte oily oily look नहीं आ रहा है स्किन पे बल्कि हाइड्रेटेड लुक आ रहा है so this is great and